Jamen, jeg har jo et hold med øh, lærere, som går på PD-uddannelsen, den uddannelse, der hedder IT og digitale læremidler i matematik. Og de her lærere, de øh, var interesserede i at lære noget om de her teknologier, primært til programmering, som er blevet sådan et tværgående emne i folkeskolen. Men de var også interesserede i at prøve 3D-print. Øh, Jamen det, der skete herinde i Makerspace, det var jo, at efter en meget sådan kort introduktion til, hvad Makerspace det er, så blev de delt op i tre undergrupper, så en af grupperne de arbejdede med Osobots, og en anden gruppe de arbejdede med sferokuglerne, og den tredje gruppe de arbejdede med 3D-print. Så det var en lille introduktion, øh, men hvor de så har mulighed for at arbejde videre med det. Øh, og jeg kan sige, at flere af grupperne de har faktisk valgt at sætte fokus på programmering i deres eksamensopgave. Jamen de var begejstrede, de synes det har været super godt, og de ville faktisk gerne have en gang mere om programmering og arbejde videre med det.